Goeienaand Revolusie en baie welkom. Dit is so groot voorreg om jou weer saam met ons te hê en waar ons digitaal kan kerkhou. Ons weet omdat ons uh, op 'n ander manier kerk hou, maak dit nie 'n verskil in ons roeping nie en daarom is dit belangrik dat ons nog steeds almal hier saam moet wees. Net 'n paar dingetjies wat ek met jou wil deel voordat ons vanaand se boodskap inspring. Die eerste daarvan is dat onthou asseblief om ons kommunikasiekanale dop te hou, veral ons Revolusie MPG YouTube kanaal. Jy is so welkom om daar 'n paar podcasts te gaan kyk en hopelik sal dit jou ook versterk of vir jou 'n paar vrae antwoord op wat jy het oor geloof en sommer net dinge in die wêreld. As jy wil hê ons enigiets moet daar bylas of enige vrae wat jy het, kan jy met ons in kontak tree. En dit is ook vir ons baie belangrik dat jy sal interaktief betrokke bly by 'n klein groep. Ons het begin om Zoom klein groepe te hou en ehm um, as jy nog nie in 'n groep ingeskakel is nie, asseblief laat weet ons dat ons jou wel kan inskakel. Die Zoom klein groepe vind plaas sonnaande en dit sal vir ons lekker wees om jou daar ook te sien sodat ons jou kan ondersteun. As jy enige gevoelens ervaar in hierdie tyd en jy voel jy gaan deur 'n moeilike tyd, is ons daar vir jou en ons wil graag daar wees vir jou. Onthou ook omdat ons roeping nie verander en ons kerkwees nie verander in in hierdie tyd nie, is dit belangrik dat ons ook natuurlik nog sal finansiël gee. En daarom sal jy sien dat die Zapper kode en die bankbesonderhede van die gemeente is nou op die skerm en jy is baie welkom om die Here ook so aan te hou loof en prys en dien in so 'n tyd. So kom ons gee ook ons offergawes. Ek het genoem van die Revolusie MPG kanaal. Julle moet asseblief daartoe gaan vir ons vir ons podcasts en uh, kom ons geniet die boodskappe. Uh, kom ons weer saam kerk. Goeienaand julle en baie welkom. Uh, ons gesels vanaand so 'n bietjie oor oor die liefde. Nou dit is iets wat vir ons almal 'n uh, baie groot rol in ons lewe speel, maar wat nie altyd so maklik is soos wat ons dink nie. Uh, ek dink die wêreld skets baie keer vir ons 'n prentjie dat dit baie maklik moet wees en dat dit eintlik maar net seamlessly moet gebeur, maar in die praktyk en in die realiteit dan is dit nie altyd so nie. Een van die mooiste gedeeltes in die Bybel wat geskryf is, skryf Paulus in 1 Korintiërs 13 oor die liefde. En dis wat ons vanaand so 'n bietjie wil ontgin en so 'n bietjie meer daaruit wil leer. Maar kom ons sluit dit ons oë en dan bid ons saam. Here, dankie vir die voorreg dat ons uit die woord uit kan leer. Heilige Gees, kom breek nou u woord vir ons oop dat ons meer kan leer van die liefde Hier is soveel belangrike lesse wat ons nou gaan lees uit hierdie gedeelte uit wat ons elke dag in ons lewe kan oefen en kan toepas. Dat U ons wil voorberei om iemand te word wat wat wat wie U gemaak het om te wees en dat U ook vir ons die voorbeeld kom stel het aan die kruis deur deur deur selfloos U lewe te gee. Deur vir ons regtig liefde te te kom demonstreer en dat ons vanaand meer daaroor ook kan leer. Dankie vir die voorreg daarvoor en ons vra dit alles in die mooiste naam wat ons ken, die naam van Jesus Christus. Amen ons gesels vanaand oor uh nie noodwendig die die die finding the right person nie, maar maar oor oor becoming the right person and becoming someone worth keeping. Um liefde en verhoudings is iets wat ons regtig in moet oefen en moet groei. Dit is nie iets wat jy net instantaneously gaan regkry nie. En dit is ook nie noodwendig iets dat as jy gedink het jy die regte persoon gekry het, dat jy glad nie meer aan daai verhouding hoef te werk nie. Ek dink dit gebeur met so baie verhoudings en en miskien is van julle jonk en en julle het al 'n paar verhoudings gehad, maar nog nie regtig baie ernstige verhoudings nie, want jy dink as jy die regte persoon gekry het, dan het jy nie nodig om enigsins aan jouself te werk of aan liefde te werk nie. Die interessante is dat dit is nie hoe die Bybel vir ons leer nie en ek dink ook dit is in die realiteit wat regtig gebeur nie. Ek het genoem van 1 Korintiërs 13 en dis ons teksgedeelte vanaand. Ehm um, en ek wil dit vir ons lees en dan gaan ek agteruit gaan ek so 'n bietjie na van die woorde kyk wat in daai twee verse wat ons gaan lees gaan voor, voorkom. Dis 1 Korintiërs 13 vers 4 en 5 en ek lees dit vir ons in die NIV vertaling. Dit sê Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others. En um, die laaste gedeelte wat ons sê van van van dishonor, dis dis dis dis eer en oneer. Dink ek is iets waar ons heeltemal te min praat as dit kom by verhoudings. Ek dink as jy sou imagine dat ons vandag die besluit kon neem. Alle almal van ons, ons ouens, ons mans, as ons die besluit kan neem dat vir die res van my lewe gaan ek nooit eendag weer oneer oor 'n vrou uitspreek of 'n vrou sou dis honor nie. Dink gou vinnig as jy vir jouself sê ek sê ek wil nooit weer in my lewe enigsins met my gedagtes, met my kyk, met my oë, met my praat en met my agteraf praatjies wil ek nooit weer in my lewe 'n vrou dis honor nie. Of kom ek gee vir jou 'n ander voorbeeld. Kom ek sê vir jou uh kom kom ek skep skep vir jou 'n scenario. Imagine gou vinnig dat jy het 'n crush op 'n meisie al vir 'n hele ruk lank en jy dink sy is die mooiste ding wat die Here nog ooit gemaak het. Daar is letterlik fisies niks mooier op hierdie aarde as daai persoon nie. Jy dink ook byvoorbeeld dat daai meisie is heeltemal uit jou league uit. Jy sal nooit 'n kans met haar staan nie want sy's net amazing en en en en jy dink nie eers sy bestaan nie. Sy weet jy bestaan nie. Maar eendag dan kom sy agter jy bestaan En sy sê vir jou, dis reg, jy kan gaan koffie drink. En jy besef wonderwerke gebeur nog, prys die Here. Hy het dit laat gebeur. Um hierdie girl is heeltemal uit my league uit. Ek sal nooit weer in my lewe hierdie geleentheid kry nie en ek het nou hierdie een kans om sommer daar te gaan koffie drink. En as ek nou hierdie kans uh gaan verbrou, dan is dit verby want sêg daar's net geen kans nie. En sy het soveel vriendinne en almal ken haar en sy's populêr, so as ek hierdie kans gaan verbrou, dan gaan almal dit ook weet. Almal in die hele skool gaan dit weet. So my sosiale lewe is op 'n einde. Um game over, die end is verby. En jy en sy gaan drink saam koffie. En sy kom 15 minute of 20 minute laat daar aan. Wat gaan jy vir haar sê? Dalk gaan jy dalk vir haar sê, weet jy wat, as hierdie weer gebeur, dan sal nie 'n kans het ons weer gaan koffie drinkie. Uh jy morsie my tyd nie, moenie so laat wees nie. Nee, jy gaan nie dit vir haar sê nie want jy gaan dink dit nou die een kans. Jy gaan vas sê dis oukei. Okay. Moenie worry nie. Dis vir my 'n eer dat jy hier is. Dis vir my 'n eer dat jy saam met my hier moet wees. Ek gee nie om nie. Jy kon 'n uur ook laat gewees het. Ek sou gesit en wag het vir jou. Want ek wil net dis net vir my 'n eer om jou hier te hê, om om jou deel te hê van my lewe. As jy na daai situasie sou kyk ook, sou jy enigiets gedoen het in daai gesprek wat dalk oneervol kon gewees het vir haar, wat haar kon gedishonor het. Ek dink nie so nie. Maar vir een of ander rede soos verhoudings aangaan dan dink ons ons kan dit maar doen of ons kan dit met ander mense doen want hulle is net wendig vir ons so belangrik soos hierdie een persoon nie maar die ironie is baie keer doen ons dit selfs in ons verhoudings met die persoon wat vir ons juis die belangrikste behoort te wees in ons lewe as dit kom by menslike verhoudings en dit kom by liefde. As daai een ding onder iets kan wees wat ons kan change in ons gedagtes dink ek jou verhoudingslewe gaan klaar anders lyk. Like. Ek dink jy gaan klaar besig wees om te oefen en om voorberei te word vir die persoon wat die Here wil hê jy moet wees. Die tweede ding wat hy daar sê as ons dit van agter af lees is love does not envy, does not boast, it is not proud. En daarom gee liefde nie om oor ander persoon se sukses nie. Dit word nie bedreig deur die ander persoon wat spot in die spotlight is of shine vang nie. Jy is nie jaloers omdat hulle sekere goed het en jy dit dalk nie het nie. Die liefde maak juist die ruimte daarvoor om 'n ander persoon te laat groei. Liefde maak juist die die die die skep juist die omgewing waarin jy iemand anders kan ophef wat wat wat dat en dat hulle die belangriker persoon moet wees in in in in in die, in die verhouding. Dat dit nie oor jouself sal gaan nie dat jy nie so trots is dat dit alles oor jou moet gaan nie. Want want die eie ek en eie sinnigheid is een van die goed wat die verhoudings tussen mense die maklikste verbreek en veral ook in jou liefdesverhouding miskien. Dat jy sal besef dat die Here jou op 'n plek wil hê soos wat hy was, as ons in Filippense ook lees, dat hy homself nie geag het as belangriker as enigiemand nie, maar dat hy sy lewe kom gee het juis vir hierdie liefde. Die volgende een wat dit sê is love is kind. En ons dink baie keer as ouens is is is kindness gelyk aan weakness, maar die teenoorgestelde is eintlik waar unkindness is gelyk aan weakness want jy kom agter of jy wys eintlik vir jou vir die persoon in jou lewe vir jou vir jou ou of jou meisie wys jy eintlik dat dat ek ek ek wil eerder my myself vooropstel as wat ek kindness aan jou sal bewys en en dis hoekom manne dit is nie 'n dis nie iets om op trots te wees as jy dink kindness is maak jou sag nie dit dit maak jou jy sterk dit maak juis dat jy die ander persoon ook sal ophef en sal sê ek wil aan jou aan vir jou wees wie jy vir my wie ek wil hê jy vir my moet wees. En en en dit is eintlik die belangrike daarvan. Die laaste een wat ek wil doen is love is patient. En en en dit beteken love isn't pushy. Dit is nie as as, as jy praat van van van patience dan beteken dit jy maak ruimte om vir die ander persoon geduld en spasie te skep sodat hulle ook in hierdie verhouding kan wees wie die Here hulle gemaak het om te wees en dat jy geduld met dit sal hê. Ek weet baie keer dan kom ons in 'n situasie waar ons geduld baie keer kort is. Ek weet ek maak daai fout ontsettend baie. En dan en dan is ons geduld geduld kort en ons ons ons snap baie keer maklik en ons ons verloor so 'n bietjie beheer van ons emosies. En na die tyd dan wonder jy by jouself, "Jesus, ek kan nie eens glo ek het dit gesê nie. Ek voel so skuldig oor dat ek dit gesê het want want as ons geduld wat tekortskiet. Dis ons geduld wat opraak. En ek dink is een van die goed wat ons die meeste in moet oefen. En soos julle gehoor het, vanaand gaan jy's alles daaroor om om jouself voor te berei om in die verhouding te wees waarin die Here wil hê jy moet wees, wat 'n godverheerlikende verhouding en hopelik 'n godverheerlikende huwelik eendag gaan wees. En as jy vir jouself sal sê dit is waarna ek wil streef, dan moet jy besef, dit begin hier. En dit begin by die werk wat jy insit volgens die woord. Dit begin by of jy bereid is om aan jouself te skaaf en om jouself te werk en nie net aan die ander persoon in die verhouding te blameer vir as goed fout gaan nie, maar homself partykeer so 'n bietjie in die spieël te gaan kyk en homself te sê, maar ek wil 'n bietjie introspeksie en selfondersoek gaan doen oor is ek iemand wie die moet werd is om te hou? Is ek iemand wie die moet werd is om al daai opoffering voor te maak? of of aanvaar ek dit maar net as van selfsprekend moet dit maar net eintlik so wees Wat is die groot doel met hierdie liefde waarvan ons praat? Hoekom vertel ons mekaar al hierdie goeters? Die eerste rede hoekom ek dit alles vir jou vertel is want my gebed vir jou is dat jy ook sal prosper in jou verhoudingslewe en dat jy regtig 'n werklike gelukkige God verheerlikende verhouding sal hê. En dat dit begin by om hierdie goed wat in 1 Korintiërs 13 staan toe te pas in jou lewe en toe te pas op jouself eerstens voordat ons dit van ander mense verwag. Die tweede ding en dink ek hoekom dit belangrik is en hoekom ons hieroor praat, is want dis presies wat Jesus vir ons kom wys het. Eintlik al wat Paulus mee besig is, is hy kom skryf die fine print neer van 'n verhouding, soos wat daar fine print in 'n kontrak is. Kom skryf uit die fine print hier neer van hoe 'n verhouding moet lyk en wat die fine print is vir 'n verhouding om te werk, nê? Nee, wat dit wat dit wat dit die moeite werd maak en hoekom dit actually sal werk. En daai fine print het Jesus Christus vir ons kom leef. Hy het dit vir ons kom demonstreer. Hy het kom sê, dis hoe ek wil hê julle moet leef. Want ek het vir julle so geleef. Ek het dit vir julle so kom gee. En ek dink dis ook wat die Here Jesus wil hê ons in, in ons verhouding met hom moet moet gee. Ons moet ook hom die eer gee. Ons moet ook vir hom die persoon word wie hy wil hê ons moet wees en in gehoorsaamheid aan hom moet wees. Omdat hy vir ons die totale prys kom betaal het. Omdat hy die een was wat gesê het dat ek is bereid om dit vir jou te kom doen. Ek sal nie my status as God belangriker ag as om jou te kom red nie. En daarom sal ek vir jou hierdie fine print kom leef op aarde en vir die voorbeeld daardeur stel. Mag jy regtig voorspoed beleef in jou verhoudings en mag jy hierdie goed gaan toepas en bietjie diep daaroor gaan nadink en regtig met die Here daaroor gaan praat om so ook die persoon met wie jy 'n verhouding is beter te kan dien. Jy lê met 'n goeie aand hê.